Saluton cara i kai bonvenon al nuovo episodio. Mi estas en uh, la construajo de la universitato kie trovigas mia la burciambro kai vi povas vidi. Estas nenio. Bone. Do, tio signifas che mi povas usi suffice tranquile multa in parto de la construajo mem por pretigi la lezione in qui comencijos venonce maine compreneble tutte per rete intertempe mi giu mi cafon kai vi restu con ni char poste cun meditu cun ni Saluton kai eh, bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Odio mi volas legi el tiron el uh, unuela play malfazila tractajo de Zamenhof post la granda milito el iaro uh, 1900 de Quin gestas presca la politica testamento de Zamenhof kai pli precise la el tiro venas el pagio 300 quindexes char en lando con neutrala nomo la tuta natura plena egala raitezzo de ciui giai logiantoi, pli au mal pli frue, nepre estos atingita, sed, en lando cum nomo genta, la ega raitezzo neniam estos plena cae daura, char la malfelicia nomo ne sole quaso o pravigos, la plei mal nobla in inter genta la divers genta i landoi dell'Oriente Europa. Sed ec en landoi pli civilizitai gi ciam confusos la capoin, ec de la plei honestai civitanoi. Subtenante en ili ciam la opinion, cae senton, che la lando appartenas nur al tiu gento, cies nomon ci portas, cae ciui aliei gentoi estas en gi nur fremduloi. Carai ascoltantoi, ciu vi povas iam imagi che en unuiginta Europo quasi oggi estus spezzo de uson stila stato oni nomu la croatian urbon rieka rieko rivero char tio estas la signifo de la nomo kiam gi estis sub la itala regno gi nomigis fiume kai compreneble la lingvo ludas la rolon kiu zamenhof specife determinas en la gentai lingvoi. Kai fakte ne hazarde line nomas ilin naziai. Shainas vere bona fono por uh, politik fikcia romano en esperanto. Eble mi devos verki gin. Ja, sed uh, shainas ke ni havas pli urgia in temo in nonna. Kai giuste protio mi volas memorigi al vi che ancora Estas tempo por uh, partopreni la concurson INC pri la maniero en kiu la covino changis nia in vivo. Do, antau ol uh, gisi vin, mi volas nur diri che quel foie la visio de Zamenhof estis tiel for la tempo en kiu li trovigis vivi che oni ne povas surprizigi se la esperanto movado devoigis el la ideo de Zamenhof por atingi pli mi diru non tempan alion al la sozio kai la plano por vivi cune dankon pro via atento gis morgau kai kiel ciam, antauen sen fine